A noticia do golpe chega a Noia e Lousame xa nas últimas horas do día 17. Esa mesma tarde, os mineiros son convocados para ir a Noia. Acudirán liderados por Hilario Arroyo Medina Moreno e Enrique Fernández Maneiro. Os obreiros concentrados nas minas montan en camións e autocarros e van facendo requisas de armas polas casas no seu camiño cara a Vila Noiesa. Unha vez en Noia, puxeran petardos algúns edificios da vila na madrugada do 19 sen ocasionar danos de gravidade. Os petardos tiveron como albo a torre do campanario da igrexa de San Martiño, a Casa dos Frades de San Francisco, o convento das Trinitarias e a Capela de San Bernardo. O día 19 amence cunha presenza crecente das forzas sindicais de toda a comarca, Boiro, Rianxo, Póboa, Ribeira, Som, Muros, Outes e Mazaricos. Colabora co financiamento do monumento dedicado á columna Sanfins, na loita pola liberdade, onte e sempre.